Дэлхийн нураа подкаст. Заасан бяцхан нөө Битгий нураа подкастын дараагийн нэгэн шинэ дугаар эхэлж байна. За тэгээд өнөөдөр бид нар юуны талаар ярилцах вэ гэхлээр Битгий нураа үндэсний хөдөлгөөний гол ингээд зорилго болох асуудыг бити салаасаа гэсэн үндсэн дээр Монголд байгаа ажиллаж байгаа мундаг төршлөгтэй сэтгэл зүйч тийм гаргасан одоо таван юм салах үндсэн шалтгаан Монголд толгараад идэм байна. Тэрний нэг нь болол уучлахгүй байх, итгэж чадахгүй байхаас болж асууд салах шийдвэрт маш хүрдэм байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ сэдвийн талаар бид нэр өөрсдийн үзэл бодлыг өөрсдийн өнцгөөс ярилцаж хэлэлцэн. Тэгэхээр хамт байгаарэ. За. За эхний асуулт би яг энэ подкаст нэр ингээд донд нь ингээд нэг одоо яс хаяад байгаа байхгүй юу? Амлаад байгаа асуулт. За тэгээ эхний асуулт болохоор аа яг гэр бүлийнхаа хайртай хүннийхаа яг юунд юунд нь итгэдэг вэ? Эхний асуулт. Энд чэнээс өршлүүлээ хэдүүл яриа. Явал. Хайртай хүнийхаа юунд нь хамгийн итгэдэг вэ? Хайртай хүнийхаа ер нь яг над руу залгандаа итгэдэг л <laughs> итгэдэг итгэлгүй байгаа тий. Ер нь бол ер нь итгэл итгэл дээр байж аж одоо нот гэр бүл болж байгаа тий. Тэгээд э, за намайг ямар ч үед бас хаяад явахгүй. Ер нь бол олон юм дээр бас итгэнэ. Одоо яг зовх цагт юм яг миний хажууд байна. За тэнгуүтэ тэрэн дээрээ дөрүүлж тэрэн дээрээсээ бас э, тий. Аа даварч энэ төр. Итгээд байгаа учраас. Итгээд байгаа учраас. За одоо намайг яах юм чинь нийлхийн юм чинь тэхвэлүүдээ тэрхэл тэ. Тэгж боддог. Ер нь бол яг хуу итгэдэг маш их итгэдэг. Тэгээд миний бодлоор болохоор хайрыг хүмүүс нөгөө олно гэж ярьдаг штеп. Тэгээ болохоос илүү ингээд бүтээдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд хайр бүтэж байгаа хамгийн бас чухал нэг хөрсөн ихтгэл байдаг. Тэн дээр ургадаг. Тэгээ тийм болохоор одоо бодоход одоо нэг 10-аад жил бас ингээл нөхөртөө танилцсанаас хойш болсон байна. Тэгээ ингээд бодонгууд бас нэг өө одоо л эн чин тэр үг чин тийм юм байсан юм уу гэнгээ шинээр нээж аваа тохиолдлууд бас амар их анзаарагддаг. Тэнгүүт ингээд нэг тийм ихтгэл хийдэг агуулга маань одоо эхний үедээ одоо аюу тийм жижигхэн за намайг хуурсан хураагүй гэдэг ч юм уу те асуудын дунд нэг тиймэрхүү юм байдаг юм бол цаашлаад ингээд Э, том болоод ирэхээрээ илүү тийм нэг агуулх нь өргөн болоод илүү нэг тийм гүн бараг ихтгэл хайр хоёр чинь нэг тийм ижилхэн юм шиг болоод нэг тэгэж яваад байгаа юм болов уу гэж заримдаа ямархороо боддог. Хэрэг ямар чинь. А <laughs> э, ер нь бас бас ямар нөө би ч нэг аягаа хөгжим сонсох дуртай. Тэгээд дар суух бас дуртай. Тэгээд тийм үед ер нь багасаа амирх тэмдэглэл бичдэг гэсэн. Тэгээд тэмдэглэлээ бас эргэж харж унших амар дуртай. Тэгэнгүүт нөгөө юу өөрчлөгдсөн юм бэ? Ямар байсан юм бэ? Тэгээ ямар зүйл нь яг ингээд хэвээрээ байгаа яваад байгаа юм байна эдэр гэдгийг ингээд эргээд харахад амар тийм харьцуулагддаг. Тэгээ мэдрэмж яг үлдчихдэг болохоор тэгээ бас тэгэж албаар ер нь ингээд орчин бүрдүүлж байгаа дэмөрх бас дуртай. За таны. За юуны өмнө бас битгий нураа үндэсний хөдөлгөөн одоо энэ подкастуудаар дамжиж маш олон одоо сэдвүүдийг хөндөж залуучуудад мессеж өгч байгаа тийм. Аа түрүүн өдөлгөө ярьлаа нөгөө таван одоо э, хэсэг байдаг гэдэг тийм. Тэгээ өмнөх подкастуудаар энэ таван одоо чиглэлүүдийн талаар нэлээд бас мэрэгжлийн хүмүүс ялангуяа ярьсан болоо тэгээ залуучуудын төлөөлөл ярилцсан болоо гэж бодож байна. За энэ удаагийн дугаарт бол одоо э, сонирхч ингийн иргэд ингийн иргэд ард түмний төлөөлөл бидүүд ингээд оролцож байна. Яг нь ер нь зөвөр энэ ташаанд бас хэлэх гэж байгаа юм аа битгий нураа үндэсний хөдөлгөөн жисэн Монгол байгууллагын одоо малгай төслүүдийн нэг one community гэдэг төсөл байдаг. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд 2022 онд одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгээ өмнө нь бол яг хуу пүүжэч гэсэн бас мэдэн те бид нөгөө one community-гийн хүрээнд нэг хором сөөдөр бууд усаг хор баяждаг гэх мэтчлийн хөдөлгөөнүүдийг хийж исэн. Тэгээ тухайн одоо хөдөлгөөнүүд нь яг тулгамдж байгаа асуудлуудын хүрээнд бид нар яаж бас энийг олон түмэнд мессеж өгөөд тэр нь бас юм давалгаалаад хүмүүс жоохон ч гэсэн юм одоо урчилсан байдлаар те сэргийлж болох уу гэдэг мессежүүдийг одоо аяны ердөөсөө гол зорилго нь тэр шүү дээ ямар нэг асуудал ингээд бүр яг нөгөө өргөс авч байгаа юм шиг шийдэж чадахгүй гэхдээ ингээд мессеж өгч хүний дахинд нөгөө далд ухамсарт юм суулгаж өгч идэг те тэгээд одоо жишээ нь нэг хорон бол нөгөө зодооны иргэн одоо талаар тий. Яг тэгэхээр Монгол улсад 3 4 сард хамгийн их зодооны хэрэг гардаг байсан. Тэгээ яг тэр үеэр урдчилж бид нар тэр одоо төслийг цагдаагийн газартай хийсэн. Тэгээд өмнөх жилүүдтэй ингээ харьцуулахад тэр одоо хувь нь маш багассан байсан. Яг тэгэхээр нэг л хоронд төвччих те. Тэг яг энтэй адилхан бид нар ингээ жил болгон тодорхой юм сэдвүүдийг хөндөж одоо аян юм үндэсний хөдөлгөөнүүд ингээд явдаг. За 2022 оны хувьд Жисэн Монгол байгууллагын 30 жилээ тохиож байгаа. Тэгээд жисэ байгууллага бол залуучуудын байгууллага буюу 18-аас 40 насны залуучууд байдаг. Тэгээ залуучуудын байгууллага бид нар юу дуурах ёстой вэ гэдэг энэ жил бас бодсон байхгүй. Тэгээ бодож бодож байгаа. За залуучуудын байгууллага нэгдүгээр, хоёрдугаар Монгол улс өөрөө залуусын орн гэж ярьдаг те. А залуу гэр бүл маш их бий болдог. За нөгөө талаараа бас баггүй хувийг одоо гэр бүлийн салалттай янз бүрийн асуудлууд байдаг. Тэгэхээр бид нар яг энэ мессежийг энэ жил илүү хөргүүл яасан бэ гэдэг одоо бүгдээрээ те ярилцж байгаад ингээ баг хамт олноро энийг ингээд гаргаж ирсэн. Тэгээд 6 сарын 1-нд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр Сүхбаатарын талбайд арга хэмжээнд хэдүүлээ 70-аар эхлүүлсэн. Тэгээ маш олон хүнд бид нар зэрэг ямар ч хэсэн битгий нор өмсний хөдөлгөөнийг хүргэж чадсан болоо гэж бодож байна. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд шат дараатаагаар одоо арга хэмжээнүүд юмнууд ингээд зохион байгуулад явж байна. Тэгээ энэ нь одоо юу гэмдэ <clears throat> аян гэдэг маань бүх хүнд хүрэх албагүй. А гэхдээ хөрсөн хүмүүс нь тэрийг ойлгоод дараагийн хүнд ингээд мессеж болоод өгжээвэл бидний бас ингээд одоо зорьсон зорилго тийм. Жогон ч гэсэн ингээд хүмүүсийн сэтгэл зүйл сэтгэл зүйд нөлөөлж ивэл одоо маш сайн хэрэг болно. За тэгээд одоо зөндөө одоо өмнөх подкастуудаар яригдсан байх ягаад залуучууд амьдралд зөвөр юма төлөвлөх ёстой юм те а нэгэнт гэр бүл болсон бол ягаад урт удаа хугацаанд тэрийг өргөжлүүлэх ёстой юм гэх мэтчлэн ингээд сэдвүүдийн хүрээнд яасан. За өнөөдрийн хэдүүлэг ярих гэж байгаа сэдв бол ихтгэл нөгөөх нь уучлал уучлал гэж. Тэгэхээр яг ер нь зүгээр бид нар нөгөө нэгэн нэгэн л одоо юм хүний нийгэмд амьдарч байгаа тийм хүн хүн болгон адил байгааргүй гэхдээ хүн болгон өөр нэгэн үзэл бодол юм юутай байдаг тийм өөр нэгэн одоо юм дотоод үн чанар итгэл үнэмшилтэй байдаг тэгээд гэр бол болж байгаа хүмүүс нөгөө хоёр өөр орчинд одоо юу гэдэг өсөж торноод тэгээд яг ингээд хамт амьдраад эхлэхээр зөрчил маш их гардаг тийм тэрийг хамгийн их э, за яг эхлээд бол ингээд шохоорхоод тэгээ хайртай боллоо гэд тэгээд ингээд амьдраад эхэлдэг. А яг тэрийг урт удаан хугацаанд барьдаг юм нь ердөөсөө ихтгэл байдаг, уучлал хоёр байдаг, хоёлоо байдаг. Тэгэхээр э, өнөөдрийг хүртэл ингээд маш олон жил ингээд хамтдаа амьдраад явсан хүмүүсийн ердөөсөө э, яг энэ гол түлхүүр нь ердөөсөө л ихтгэл уучлал хоёр байдаг болоо гэж бодож байна. Яг эхлээд бол ингээд хүн шохорхоол бие бидэд дурлал тэгэл бүх юм ингээл э, одоо юу гэдэг юм болох юм шиг те бүртгэх юм шиг ингээл нийлдэг. Гэтэл яг амьдрал заавартайгаа ирдгүү гэдэг шиг. Тэр заавартайгаа ирдэг байсан бол бид нэр одоо Яа л яриа сууж байхгүй шүү дээ. Яг ингэ яриа сууж байхгүй шүү дээ. Бүх хүнд тараацсан байгаа шүү дээ. Аль хэдийн хөвлөд ингэ тараацсан байгаа. Тэгэхээр амьдралыг туулж бардаг гэж ярьдаг те. Тэгэхээр нэг бэлтгэл гэдэг бол тэгээ уучлал гэдэг бол хамгийн чухал гэр бүлд. Гэр бүлд ч эхэлдэг. Ер нь бол найз нөхдийн холбоонд ч гэсэн те. Э, найзаа юу гэвэл найзаа алдснаас за одоо би буруу ярихчихлээ. <laughs> За бодож бодож ирсэн аа. Э, монголчууд 7 хэрчиж 8 огтлдог гэдэг юу л нэг тийм яваад ирсэн. Тэг шиг байна. <laughs> За тэгэхээр ерөнхийдөө бол би яагаад энэ итгэлийг ингээ асуусан бэ гэхлээр нөгөө би юмд итгэж чадахгүйгаас болоод олоосод ингээд ийм шийдвэр төрдөг гэлтрүү хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг итгэл яг юун дээр хэд? Яг юуг нь яагаад итгэхээ болоод юун дээр нь итгэхээ болоод байгаа юм бол гэж би бодсон байхгүй юу. Мэдээж яг нөө нэг одоо үнэнч биш байх үедээ эсвэл одоо намайг дивүү гэдээ энэ амьдралаа авч явж чадахгүй байх үедээ ч гэдэг юм. Янз бүрийн ихтгэл байгаалах л та тий. Тэгэхээр нөө ихтгэл нь байхгүй болоод тэгээ за за ер нь ингэ дуусгая да гэж харилцаад бас чинь гэж бодохоор нь би харин бас хүмүүст ингэ санал болгохгүй ихтгэлийн асуусан шүү. За дараагийн асуулт болохоор За одоо дунд нь ингээ дахиад нэг алалцуулах асуулт өгнө. <laughs> Тэр нь болохоор за уучлалын талаар би нэг юм асуумаар байна хүмүүс хар ууршлыг амар хүн дээр хүлээж аваад одоо нэг уучлашгүй нэг араар нь тавьсан ч юм уу те ингээд хүнд хүнд асуудал ингээд болсны дараа уучлахгүй байх энэ төр гэж яригадаад ах шиг надад анзаардаг тоххой. Тэгэхээр бас жижигхэн зүйлүүд дээр ч гэсэн юм уучлах уучлахгүй байх асуудлууд их гараад тэр нь цугларсаар аргаас үлдээ маш их гомдол болоод тэр одоо асуудаг гэсэн ингээ хүн дээрөө шид хүрээд байгаа юм болоо гэж бодсон юм. Би нэг түүх яриа. Богинохоо маш тавь тавьчихсан. Нэг хүлээс ирсэн чи өглөө 6 цагт надраа мессеж ирсэн. Би яг одоо ингээ тантай уцаар ирмээр байна гэд ингээ амар хэцүү байна гэдэг. Тэгээ би бүр сандраад уцсны ханд орлон залгаа ирсэн. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэй ингээ нөхөртөө маш их гомдсон ингээ уйлаа ярьж байгаа байхгүй өглөөрт шинжэнгөө ингээ нойр хансан юм шиг байна. Тэгсэн чи хадам ээжийнхаа хэлсэн үгэнд нөхрийнхаа хэлсэн дандаа өгнүүдэд гомдсон байсан байхгүй. Тэгээ ингээ тэрийг нь уучлах чадахгүй байгаа. Түүнээс бол үйлдэл биш одоо нөгөө дандаа ингээ үг намайг тэгж хэлсэн, надад ингэж хэлсэн гэл нэг хэлсэн хэлсэн гэл. Тэгэхээр би аа хүн яа ингээ хэлсэн зүгээр тэр үг бол уулнал ингээ ирээ зөхиж аваагүй те. Одоо бүр тэр үг ингээ биелчээд байгаа шүү дээ те. Одоо чи тэнийг новш гэж хэлснээр нь тэнийг новш болчоогүй байхад тэр бүхэнд ингээ гомдож явсаар аруулжилч чадхгүйсээр хагаад ингээд амир хэцүү байдал үүссэн байсан. Тэгэхээр энэ уучлах зүйл чинь мөр үгэн дээр хүртэл байдсан байх гэж бодож исэн баг. За та нарыг энэ тал дээр ер нь уучлах тал дээр юу гэж бодож байна? надаас эхэлнэ. <laughs> Тэ ерөнхийдөө аа уучлах ингэдэм байлээ л дээ. Яагаад ингэж гомдоод одоо нөтх гомдоод уучлахгүй байна гэдэг юм тий. Тэр бол нөтх хитрхи хайртай болохоор гэдэг юм л дээ. Ер нь хитрхи хайртай болохоор хүнд хитрхи их гомддог тий. Тэ нөтх хүнээ эсвэл бол ингэж буруу шаадаг. Тэг би ингэж яхад энэ ингэчлээ гэдээ уучлах чаддгүй те. Тэр хайр нь ихтэй байна л да. Яг хөө зүгээр дооцсон те. Тэгээ ер нь аливаа юм ингээ бас нэг хэмжээнд нь барих ч юм уу. Гэхдээ яг тэр хайр өөрөө сайхан байж болно. Тэгээ тэр хайр ч гэхдээ бас нөт хайр гэхдээ амар хитрхи байхаар бас хүнд өөрт нь амар бас хатуу байдаг хөөхгүй. Одоо яхаа одоо хагацлаа гэдэг тэгээд маш том хагацл ирдэг хайр одоо ромашлитэй шиг те их хайр байх тусам их хахацл ч юм уу те дагуулдаг. Тэр нь луга адил хизээ нэг цагт хахацсан юм чинь тэгээд завж дундуур хайрлаа. Юм яаж хийдэг. Тэр ерөөхдөө бол бас бас хэмжээ байх хэрэгтэй байхгүй те тэр чинь аюултай байхгүй. Тэгэхээр яг нөт тэр хайрыг бас нөт ингээд те за энэ бас хүн юм чинь бас буруу үг хэлж болно шүү дээ бас. А буруу үйлдэл гаргаж болно шүү дээ. Тэрийг нь бид нар бас уучлах хэрэгтэй. Би энэ дэндүү хайртай байх чинь хялам харлаа над лөө. Аа тий. Тэгэл тэрнээс болол ингээл яад. Тэр надд бол тэр их гомдж ин тэр уучлах уучлахгүй асуудал бол бас их хайр дээр орсож байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Энийг бас давуу тал болгоо харах нь бол нэр хайрт өвчрөөс. Тий хайртай л болохгүй. Гомдоод шүү дээ тий. Тэр зүгээр өгөн дээр уус тий. Түүнс тийчээ ингээд нөө араар нь тавьсан гэсэн. <laughs> Яг тий. 50 50 гэж юм байхгүй тий. Зүгээр их хайртай уулзраас нэг жижигхэн үгэнд тэр жижигхэн үйлдэл хүртэл хүн гомдд юм байна л да. Тэгээ яг тэрийг бол бид нар бол яг нөгөө хүний одоо ингэ одоо одоо чамаг уушлахгүй гэж бодсон шүү дээ. Тэгэх юм бол тэрийг сайн талаар заах хэрэгтэй байхгүй тийм юм чи надад үнэхээр хайртай шүү дээ. Гэдэг зөв талаас нь аваад зөв өнцгөөс нь бас эргүүлж харах юм бол тэр чиг сайхан зүйл гэдэг байхгүй хөөхдтэй. Яг нэг тэгж ярьдаг шүү дээ. Хүм заавал өөртөө байлах, адилхан байлах гэдэг оролдоод байдаг гэдэг. Яг энэ баг бүх сэдвээр л ярьдаг баг тийм. Аа зүгээр л нөгөө хүнийхээ одоо давуу тал сул тал гэх юм уу те тэрийг хараад яг ямар үед яаж харьцах хэрэгтэй гэдэг маневрал аюу сайн мэдчихвэл бас нэг давуу тал болдог гэж би бол боддог. Аа зүгээр яхаа <coughs> ихтгэл э, гэдэг дээр яхаа одоо чинь зүгээр би ингээд бас э, гэр бүл болоод 17 жил болцсон байна. Тэгээд яг үнийг хэлгээд өнөөдөр хүртэл би жишээ ингээд эхнэрийнхээ утсыг харж үзээгүй Манай эхнэр миний утсыг харж үзээгүй. Гэхдээ нэг нэгэндээ итгэдэг. Тэгэл орой үдс ингээл мэдээж найз нөхдөдөө уулзах молцох гэл ажил төрлөл ялангуяа бие болж маш ойртдаг те янз бүр. Тэгээ тэрүүн дээр ингээд хартаад байдаггүй те би ч гэсэн ингээд яа чи юу чи гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө ихтгэл нэгдүгээр байх шиг байна. Хоёрдугаар хоёрдугаарч байгаа. Ер нь зүгээр альва хүмүүс нөгөө найзалж нөхөрл одоо үерхтэй эсвэл гэр бүл болохдоо хамгийн түрүүнд ингээд зорилгоо зоригтой тэр чинь яаж байгаа шүү дээ тий. Нийлж байгаа шүү дээ. Түүнээс одоо юу гэдэг нь энэ энэ гаригийн 7 тэрбум хүмүүс сонгох зөндөө боломж шүү дээ. Тэгэхээр нэг үнийг одоо чинь би бүжийг сонгож байгаа бол энэ үнэтэй тодорхой хэмжээгээр цаг хугацааг хамтдаа туулна гэж л зориг тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнт тэгээс одоо сонгоод явж л байгаа бол би биэндээ итгэх, тэ уучлах э, шаардлагатай гэж л боддөө шүү дээ. Тэгээд нэмэхэд нөгөө талаараас <clears throat> одоо жишээ нь ингээл зөрчил үүсэд бол байгаагаас шалтгаалаад нэг тийм уучлал нуучлахгүй гэдэг юм би болоод шүү дээ. Ингээд их усрэг тэнгууд бас нэг тийм хүлэн зөвшөөрөх гэдэг айгүй том хүчин зүйлийг хэрэгжүүлээгүй үсээ болоод бас нэг тийм зөрчлөөд үсээд за магадгүй ингээд нөгөө тэрэн цаашлаад ингээд шархуулаад уучлал нуучлахгүй дээрээ тулдаг ч юм уу. Хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь яг саяны ярьсан шиг нөгөө ялгаатай байдлаа мэднэ гэдэг шиг те яг би юм юм чинь за тэр хүн тийм юм чинь гэдэг нэг тийм өнгөрөөж сурах арай нэг ууж болох ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйлс бас нөлөөлт юм болоо гэж мөхөс би бодож байна. Тэгээд хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь болохоор одоо хүмүүс нөгөө ярьдаг ч гэсэн хэрэгжүүлэхэд яг тулаад ирэхээр бид нэр заримдаа ингээд нөгөө өөрсдийн өссөн орчин сурсан дадлаараа ингээд бүх юмыг ингээд хийцэн байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд заримдаас гэр бүл болно гэдэг чинь ер нь бол бас хүүхд төсгөөж ихнэр байна, хөр байна гэдэг чинь дахиад нэг тийм тустай юм үүрэг ройл, өөр бид нэр ингээд суралцах ёстой зүйл тэрнээс шиг ингээд за за ингээл зүгээр байгаа минь л ингээд байх ёстой биш те. Хичээгээд ямар нэгэн байдлаар тэрийг ингээд усалж тэтгэж явах хэрэгтэй болохоор эдгээр одоо нөгөө ажил дээр бид нэр софт скиллүүдээс суралцж ин гэдэг шигэ э, одоо гэр бүл байхад хүртэл бид нэг суралцах шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд яхаа өнөөдөр тийм алдаа гаргасан байж болно. Дараачлуудаа хичээдэг. Тэгээ ядаж хүлэн зөвшөөрдөг, өнгөрөөдөг, уучилдаг ч юм уу. Тийм байхгүй бол бас нэг тийм нэг авалцаад идэг гэр бүлүүд гэдэг чинь нэг амар модалцаал ингээл тэгээл бүр нэг би бинийг хэтэрхийх гомдоод ч юм уу. Тэгээ тиймхүү зүйлсээс аюу жижиг ихний алхам дээр хүлэн зөвшөөрөлтэй ах юм болов уу гэж бас хараад хардаг. Гэтэ эмэгтэй хүн нөгөө өөрийнхөө буруу гэдгийг мэдсэн ч гэсэн заавал <laughs> уушлах хуулбал гадаг тий. Уушлах хуулбал гадаг чиг. <laughs> Үнэн биз дээ. Одоо хэл. Ер нь тийш шүү дээ. Тийм. Ер нь та нарын буруу шүү дээ. Тий, одоо мөгийн хойлож байгаа хүч нь илүү. Ер нь хамгийн их уурчлах болгоц нь ер нь та нар шүү. <laughs> Тэгэхээр яг нөгөө эр хүний ухаан гэж нэг юм яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө харилцаан дээр ч гэсэн байх хэрэгтэй юм шүү дээ био зөөрийг гэж ажилддаг гэхээр э, яг ингээл э, хосуудыг харж байгаад ингээл хэрэлдэх маргалдах зөндөөх юм байдаг. Гэхдээ аль нэг нь буулт хийхгүй л бол улам гэд өрдөөд байдаг те гал өрддөг шиг. Тэгэхээр эх хүн бол яаж хийж байгаа л нэг өөрийнх нь хичнээн буруу байсан ч гэсэн за уучлаарай гэд ямар ч нэг юм асуудлыг жоохон намжаах хэрэгтэй. Өөрийнх нь зөвч байсан уу? Тий, өөрийнх нь зөвч байсан. Аа, эмэгтэй хүн дотроо тэрийг ойлгоод за энэ одоо өөрийнх нь миний буруу байсан ч гэсэн ингэчлээ шүү гэж ойлгоод тэгээд ингээд цуг явж ивэл тэр бол бас нэг амжилттай. Тэгж бодд юм уу? <laughs> Бас одоо болохоор сүүлүүд ингээ ийм бодол төрөд байгаа байхгүй юу? Хүмүүс маань томроод гисэн чинь одоо манай хүн одоо нэг эмэгтэйтэй ингээд одоо нэг охинтой ингээд суулаа гэж бодъё л да том болоод Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй нь ингээл баян ууршлал гуйлах гал миний хөөгийн зөв буруу байсан ч гэсэн ууршлал гуйх ёстой юм шиг тийм амьдрал ирээд нь ирээдүйд нь хүлээж ингээ бодонгууд натаа нэг тийм сонин санагдаад байгаа байхгүй юу. Өмнө нь бол би ингэж вирусө бодож байгаагүй байхгүй юу. А тэнгууд одоо болохоор юу гэж өөр хүмүүс хэлмээр санагдав гингүүт заавал уурчлал гуйхыг нь хүлээхгүйгээр зөв төрөл уучлж хийж болдгүй юм бах та гэж бодож эхлэнгүүт өөрөө бас заримдаа уурчлал гуйхыг хүлээхгүйгээр уучлж сурах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгэхээр одоо хин хинэн л хаяадаас ингээ баланс таахгүй тий дандаа эргэтэй нь уурчлал гуйгаад тахлаар одоо ингээ хүүгээрээ цэслэхээр амин хоо нөхрөө бодохгүй байхгүй. Хүүгээрээ цэслэхээр өрөвдөлтөө санагдаад ингээл тэг ингээл нэг яг энэ чэнэс ингээд яг энэ чэнэс ингээд хосон харилцаа эвдрээд байгаа байхгүй. Нөхрөө бодохгүй. Нөхрийгөө өрөвдөхгүй юу? Тэгээ яг ингээд аа яг ингүүл амир эргэхтэйгш бас ингээ буруу юм санагдаад мэдгүй надад л тийм бодолд суугаад ирсэн. Би эви өрөвдчихлөө энэ хчээдэг. Баярлаа. Дандаа уучлахгүй гэж байгаа ч юм биш л дээ тийм. Ер нь яг зүгээр баланстай Тэг эмэгтэй хүмүүс чинь ингээд нөгөө тасарч дурлан гэдэг чинь ингээд явандаа ингээд эрт эрэгтэй хүн ойлгоол ингээд явдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй явандаа аа энэ э, би бас ингэх ёстой юм байна гэдэг үйлдэлийг гаргаж эхлэх болов тийм эмэгтэйчүүд. За тэгвэл яг эндээс үүдээд байна уучлаарай. Аа зөөр зөөр. За яг эндээс үүдээд тэгвэл нэг асуулт байна. Одоо за уучлал гуйгаа дуусах ёстой юу? Эсвэл заавал уучлаарай гэж хэн нэг нь хэлж тэр асуудал ингээд шийдэгдэх хэвээр юу эсвэл тэрийг зүгээр зүгээр хүлэн зөвшөөр зүгээр орхиод асуудал дуусах хэвээр юу заавал нэг уучлал гэдэг үгийг одоо хэлүүлж иж аль нэг тал нь ингээд яг төрөний нөгөө чам руу залгадаг хүнтэй жишээ нь тэр хүн ярилцахгүйгаас болоод ингээд дотор хоригдлуулаад байна шүү. Тэгэхээр уучлалтгүй гуух тэр процесс гэдэг чинь өөрөө ярилцах процесс байгаа шүү дээ. Ингээд за инглээ тэглээ тийм болгоо наа уучлаарай гэдэг. Тэгэхээр итгээд өнгөрнө гэдэг чинь өөрөө дахиад нэг юм хоригдлуулах гэдэг байна. Тэгэхээр магадгүй энэ бол миний л бодол шүү дээ. Эхлээд ямар ч хэлсэн зөвч буруу ч ярилцаад тэгээд э, нэг нэгийг ойлгоод тэгээд ойлголцоод за э, одоо өстой жинхэнэ буруутаж байсан бурууг ч уучлахгүй юм эсвэл жинкнээсээ уучлахгүйгээд ингээд яах юм уу э, эхлээд ойлголцох нь ярилцсан чухал магадгүй тэр одоо чинь чамруу залгсан хүн өөрөө ингээд ярилцаад те нөхөртөө хэлээд ч юм ингээд ойлголцоод ярьсан бол тэгж тэхгүй те. Ах. Тэгэхээр эхлээд ярилцах нь чухал юм уу? Ярилцаад ойлголцоод уучлах болох нь чухал юм уу? Тэ, ер нь бол яг эмгтэй ер нь уурчлалыг бол яг хинд илүү өгүүлэх үр бүтээлтэй байв нүлэг эрэгтэйчүүдэд. Эрэгтэйчүүдийг уучлах юм бол амар тийм дахиад нэг юм тусдаг тий. Энэ хүн намайг уучлалаа штэ гэдэг. Эмэгтэй хүмүүс бол уучлаар хэрэгтэй Бас л ажигэд идсэн шүү дээ. Эрэгтэй хүнд бол мош хүч өгдөгтэй. Тэр уучлалт бол яг нөгөө хань ижлийн үед. Аа эмэгтэй хүнд бол итгэл хамгийн хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Бид нар бол хамгийн их итгэх хэрэгтэй. Энэ миний ханьтай бүгдийн чадна. Одоо бүгдийг мэдчихэ би намайг одоо хуурахгүй ч гинөө. Аа миний арыг бол 100% авч явна гэж итгэх. Тэр итгэл бол бас эмэгтэй хүнд нэг бас амар том өргөдөг Ууршлах хэрэгсэл тий. Тэгээ тэр нь хоёр үгийн ялгаа нь бол бас эмгтэй хэрэгтэй гэсэн гэж нөлөөлж юм бол. Тэр нь ихтгэл хамгийн их алдарнаад ихтгэлгүй болчих юм бол амьдрал өөр ингээд бүр байхгүй болох. Тэр э, өнөөдрийн сэдв бол бас их том яг зүгээр нэг хоёр хон үг мөртлөө амар том цаана философи байгуулж байгаа тий. Нөө дэлхийн том том дайнууд ч гэсэн бүх зүйл дууссан улсгэлэн байх ч гэсэн ихтгэл найдвар үлдсэн байдаг гэл. Тэгэл яг нөө итгэж байгаа учраас найдаж байгаа учраас яг босч ирдэг гэл тээ. Тэр шиг яг л тэмлэх бүх зүйл хайр дууссан байсан ч гэсэн тэнд ямар нэгэн тийм итгэх зүйл ч юм уу тийм хөө зүйл байдаг бол тэгэл хуршлах хүч өгдөм бол. Уучлал дээр болохоор яг түрүүн дүлгөөнийг хэлсэнчлэн аа тэгж нэг орхичдаг бас төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг тэгж хэлэхгүй ч гэсэн нэг эвлрээд нэг ойлголцоод нэг өөртөө нэг шингээгээд нэг асуудлаа нэг ухаарад гэх юм уу. Тэгээ ер нь одоо сүүлийн үед чинь бас сүүлийн үед ч гэлтэхгүй ингээл стратегч хүмүүс ер нь ингээл амжилттай явж байгаа тиймэрхүү хүмүүс чинь аягүй их боддог. Бодож ч ингэж бодохдоо цаг гаргадаг. Тэгээ орчин үед чинь бас маш их бодох цаг аягүй хомс болсон ядаж нэг анзаараад хүүхдийн талаар нөхөр хадлаар эсвэл харилцааны хадлаар гэр бүл ажил юу гэдгийг ингээд ямар нэгэн зүйл дээр ингээд бодоод ах юм бол тэндээс ингээд гаргалгаа нь бас бий болно. Бид нар нөгөө нэг ботхгүйгээр бас хитрхи их сэтгэл хөдлөлтөө автаад ч юм уу ингээд гарч байгаа мэдрэмжээ ингээд дагаад мэдрэмжээ удирдахгүй. Тэгээ тэрнээс болоод бас нэг тийм эвгүй байдалд дараа нь ингээд өөрсдөө орчдөг ч юм. Тиймэрхүү юм бас анзаарагдаад байдаг. Тэгээд уучлалт дээр яг гуйцсан ч гэсэн сэтгэлтэй уучлах чаддгүй үе ч гэсэн байдаг шүү дээ. Тиймхүү тохиолдлууд бас байдаг шүү дээ. Тэгэл тэгэнгүүт тэр ёстой тэгэл бас нэг хүнийг уучлж сурна гэдэг нь хүн бас нэг тийм заягдсан айгүй тийм том чадвар бас нэг тийм бурхны бэлэгч юм шиг тий. Уучлалыг үнэхээр ингэж явуулахгүй ингээд тийгээд ингээд гомдол харуулсал тэгээ юм гэдэг бол тэр хүн бас айгүй тийм харамсалтай өөрийнх нь хувьд амьдрал нь Тэгэл нуруунд дээр яг нэг тийм нөгөө үлрээдэг шиг тий төмс ургаал яваад байдаг шиг тий. Яг нэг тийм зүйл болохоор бас өөрөө өөрийгөө ядаж хайрлахын төлөө ч юм уу тий. Тэгээ нөгөө хүндээ ингээд ер нь яг өөр хөдлөж болтгаа гэдэг хүнийг ямар ч гэсэн уучлдаг байх хэрэгтэй бол. Тэгээ ер нь бол яг <coughs> яг үгүй тийм номын сайн ингээд сонссон. <coughs> Яг бараг сургаал юм э, шиг. Өөрөө өөрөө 50 байхын тулд уучлах тий Өөрийгөө бодоод тий. Тий, өөрийгөө бодоод. Өөрийгөө тайван байх. Тэгвэл ингээд хайрлахын төлөө тий бас. Юм болгон дээр ингээд асаад байлаас жоон төвхтэй л. Тэгээд э, мөгийн ярьсан дээр нөгөө эр хүн чинь цөөвөнд л явчихдээ шүү дээ гэх шиг тий. Ер нь яг нөгөө хүчрэхэг ирчүүд яар дандаа эмгтээчүүд байдаг гэдэг. Тэгэхээр мэдээж тэр чинь нэг юм санаандгүй гарсан үг бас биш байх тий. Тэгэхээр тэр эмгтээчүүд яг яагаад ингэж яг нөгөө мөгийн хэлдгээр жоохон юм дээр ингээд э, ихтгэл ч юм уу эсвэл ингээд уучлал өгчгөр ирчүүд ер нь бол ингээд шал өөр болчихдаг. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн бас яг бодоод гэсэн ч бас тийм юм байна. Тий. Тэгээ итгэлийг бол ингээд нөт одоо ингээд их нэртэй ингээд итгэн шүү дээ. Итгэж байгаа юм чинь цаана амар том урам зориг байгаа байхгүй. Миний айнаас гой хоол идэг шүү дээ. Гой хоол хийж чадсан шүү дээ. Тэр ийтгэлийг өгч шүү дээ зүгээр. Итгэх гэдэг нь дотор хавтаад авах шүү дээ. Тэр итгэлийг бас ингээд нөгөө илэрхийлээд ингээд их юм бол нөгөө эмгтэн хүн цэцэг гэдэг шиг айгүй гоё тэр нөгөө итгэжин чи чадна, чи лаг штэ, чи ийм штэ гэдэг юм л нөгөө эмгтэн хүн чинь ингээд гоё дэлгрээл улам бас гоё ирчвчтэй болоо л тий. Чийл хамгийн хөөрхөн, чийл одоо хамгийн сайн ээжтэй гэж итгэл итгэлийг бас заавал илэрхийлэх хэрэгтэй юм шүү. Ирчүүд гэж байгаа шүү. Тий. Тэгж тэгт тусна нөгөө нөгдөлч амар өнгөрдөг байхгүй. Тэр ер нь бол тийм байгаад байхгүй. Тэр итгэлийг зүгээр те би хандаа итгэж байгаа шиг дотроо бодоолох юм бол бас биш байхгүй те. Тэгэхээр тэр итгэлийг дандаа нөгөө ер хүн бол яг нөгөө акшн болгон болгонд нь хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Яа, өстой сайн машин ярьдэ ш. Ер нь бол баг ирчүүдээс их юм биш үү миний амч. Яа, те ингээл хэлэх чинь тэгсэн чинь машин дээр. <laughs> Яг тийм тохиолдол яах вэ? Тэгвэл хэвээ сайн мөрөглөө шүү. Чийл мөрөж чадна. Аа нэг юм пост энэ дөр нэг комент хийсэн байхгүй юу. Нөхрийгөө мдэггүй байхад нь хэд салаад хэд нээлчлээ. Сэтгэл дотроо. Яг тэрэн шиг нөгөө нэг илэрхийлэхгүй болохоор юу болоод байгааг мэддэхгүй яваалах юм тийм. Тэгээ хам ер нь бол яг бас нэг одоо ингээл зүгээр яг хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг. Өөрийгөө тийм. Одоо би ийм ажилтай байна миний ажил. За би энэ ч ингээ хүмүүстэй ингэж ярьж байгаа ийм ийм уучраас ингэж байгаа шүү. Энэ энэ дээр ингээд жоохон суугаад пэ уучлаа тий. Яг ийм шалтгаанс тэр нэр шалтгаанууд ингээ ойлгуулаа хэлчих юм бол юу ч ярихгүй юу ч хэлэхгүй аа уучлаа шүү дээ. Тэгвэл тэгэл бас асуудал үүсэх. Тэгэхээр ер нь илэрхийлэх бас зөв юм шиг аль аль нь. Гэхдээ сүний амьдрал сан тий одоо жишээ ингээд миний бас нэг ойрын мэддэг нөхөртэй ингээд ихтгэл ер нь бол ингээд ажилтаа байнгээл тэгэл гадуур дотор ингээл яваал та ингээл тэрүнд итгэл ажиллаа хийгээд угаас ажил нь бас ихтэй тийм. Тэгээ явж явж байгаа нэг л өдөр сал хийгээд. Аха. Тэгсэн. Тэгээд өөр хүнтэй олцсон. Нөхөр нөхөр алдсан бай. Тэгээд итгэдсэн нөхөр. Тэгээд дараа нь тэгжсэн байхгүй. Ер нь яг хаа итгэл байж болно. Гэхдээ хязгаартай байх хэрэгтэй юм байна гэсэн. Тэгэхгүй нэгээд бүх юм дээр нэтгэн гэхээр яг гоо тэр чинь нэгээд тэр хоёр заавал э, одоо юу гэдэг салах ч юм уу тийм байх шаардлагагүй мэдээж өөр зөндөө гоё амьдралууд байгаа шүү дээ. Итгэл ингээд улан гоёлоо явж яадаг. Гэхдээ зүгээр яг нөгөө хүний амьдрал чи ирээн бараантай гэдэг шиг тийм тохиолдол. Тэгэхээр яг юмд э, нөгөө ухаантай хязгаар байна гэдэг шиг аливаа юмд ингээд нэг юм баланс бас байж ах хэвэл юм шиг байна л да тийм. Нөгөө эсрэгээр нөгөө итгэж чаддгүй хүмүүс бас идэхтэй. Одоо жишээлбэл ингээд бид нар нэг хосын жар хийж хаад ингээд комментд ирдэгсэн шүү дээ. Тэрний дор ингээд ч ингээд итгэмээр байгаа ингээ хичээгээд байсан ч гэсэн өмнөх хийсэн үйлдэл нь бүр ингээд ерөөсөн мартагдаж чадахгүй. Тэгэл ингээл өөрөө мэдлгүйстэй бүгдийг шалгаад ингээл өөрөө өстэй ингээл араас нь жаргуцалтаал эсвэл ингээл нөхрөө гараа хийсэн ч гэсэн ингээл төвчөж чадахгүй. Тэгэл ерөөсөө ингээл итгэж чадахгүй ингээд өөрөө тэрэндээ бүр шаналдаг тухайгаа ингээд бичсэн мэс байхгүй. Тэнгүүд тэр чинь одоо тэр итгэж чадахгүй байгаа чинь тэр нөхрийн асуудал яг мөн үү? Эсвэл яг өөрийнх нь хувийн асуудал уу гэд бодогдмаарс нэгцэн. Аль аль нь талаа л да. <laughs> <laughs> <laughs> юундаа ч энэ юундаа ч гендэ ч гондоо ч гэдэг шиг тий. Тэгэл тэр итгэл чинь л харин амар чухал байхгүй тий. Нэг жижигхэн итгэл алдаж чинь гэлд ингээд нэг одоо цууралт үүссэн байна гэдэг. Тэр цууралт яач скотчтод яач өнгөлөөд тэр зурлт байгаа л гэсэн тий. Нөө Японы нөө кинцүги гэдэг тэр нэг юм шаазан урлаг там харж үзсэн үү? Тэгээ нөө тэр ингээд хагарцсан тий. Хагарцсан ч гэсэн тэрийг ингээд хятад Японы ер нь бол гэрчний уламжлалаар ингээд алтаар ингэж одоо наагаад гэх юм уу тийм гагнаад тэгээ ингээд тэр нь ингээд хагархай тийм хэрнээ эмхэрсэн хэрнээ үзэсгэлэнтэй гэдэг ийм одоо байгаагаараа ингээд нийлсэн байгаа нэгэд тэрүүгээр нэгж нэг хүлэн зөвшөөрнө айгүй тийм том философи нь одоо ингээд нэг хагаршин хагарсан шаазан эвлдгүү ч гэсэн тэд нэр ингээд эвлүүлээ тавьсан яг жинхэнэ амьдрал дээр буцаж эвлэхгүй байлаа ч гэсэн эвлээд хүмүүс амьдардаг ч юм уу те нэг тийм одоо одоо өвлийн гоо үзэсгэлэн гэдэг шиг хагацлын эсвэл нэг тийм одоо шарах сэтгэлийн шарах ч юм бас өөрөө ингээд үзэсгэлэнтэй шархалдаг одоо лаглаг уран зохиолын хүмүүс гэдэг шүү дээ. Тэр шиг тэр бас өөрөө нэг тийм сайхан зөвл хүний бас байх ёсгүй зүйл бас биш болчиход байгаа. Угаасаа ингээд байглаасаа ихтгэл бол эвдэрнэ. Тэгтээ ингээд тэрийг ингээд яг тэр одоо алтан гагнуур шиг ингээд гагнаад ингээд яг үзэсгэлэнтэйгээр нь ингээд аваа явдаг ч юм уу. Тэгээ нэг тийм бидний бас ингээд цогтож зайлж чадахгүй зүйл юм шиг. Одоо тэр нөө Европ л бол хуучнуудаас сүм аймагнууд дээр юу гэж нэг нөхөн сэргэлт ингээд аргаар одоо уран зургийг чинь одоо жоохон ингээд нэг шалбарцсан байгааг нь тэр шалбарцны засахгүй байхгүй. Аа тэр нь шалбарцны байгаагаар нь гоё янзлаад энэ өөрөө түүх тий өөрөө одоо нэг юм түүх нь үнцэн нь орж байгаа учраас ингээд гэдэг шиг бас зарим нэгэн хүмүүс одоо ингээд зүрхэнд нь шархлаач нь өөр нэг хүч өгдөг байхгүй тий. Би нэмэгтүүнийг дахиж ерөөсөө гомдож болохгүй юм байна гэдэг ч юм уу. За дахиад э, тэр э, зүрх шархалснаасаа бол баалж гоё хайр дурлалын гоё кино хийдэг ч юм уу тий. Тэр бас дахиад зөв талаасаа ингээд бас явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөт хүн дээрээ яаж хүн дээрээ очих нь тий. Тэрийг нь бас станерээ эмхтэй <laughs> хүмүүс мохоо гэдэг биш тий. Тэр хүч одоо тэр нэг юм шаналл ч юм уу бас нэг юм одоо Уильям Шекспир бол одоо тэр агуу тэр одоо мэлд жүжиг мөчүүдийг бол бас зүгээр бичиг баг те бас ингээд дурлаж хайрлаж ингэж бичсэн болов гэж боддог. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бас одоо найз хэлдэг шиг те тэр зүйлийг тэр шарах сөрийг бас яаж өвшөө бас босдод гой өнгөж гой харуулж болох нь бас өөр ерөөсөө муу юм л гэж байхгүй л да. Одоо энэ орчин цагт ч юм бол нөгөө зохиол ихэд эсрэг дүр байхаа болцсон тий муу хүн гэж байхгүй байхгүй байхгүй. Ямар нэгэн шалтгаанаар тэр муу юм хийж байгаа шүү дээ. А түүнээс зүгээр шууд би энэ залууг юусоо ингээл алхаар зөгчийг зөхгүй те. Тэгээ дандаа юм шалтгаан байгаа муу дүр гэж байхгүй гэдэг шиг. Ер нь би энэ дандаа л юм ирдэг. Тэрийгэ дандаа зөв талаас нь бас болгож а тэр хүчээ бас их гоё юм бас зарцуулвал их бүтээлтэй болов гэж бас зүгээр жижигэн бодож байна. Аа. За тэгэнгүүт одоо ингээд энэ сэдвээр ингээ харангууд <coughs> За уучлах зүйлсийг бол сая бид нар ингээ ерөнхийдөө ангаргалаад ярьсан шүү дээ. Одоо тэг ихтгэлийн гэрнгууд сонсоход бол ингээд айгүй easy юм шиг сонсгож байгаа байхгүй юу? Үгүй ингэж л байсан юм шүү дээ тийм. Ингээл ихтгэл би буцаал амархан юмсад гэтэл яг амьдрал дээр болохоор яг маш хэцүү байдаг тийм. Тэгэхээр хэрэгжүүлэхэд тэгэхээр одоо та хэдийн үед яг амьдрал дээр энийг бодит болохын тулд жишээлбэл одоо ямар арга хэрэглэх үү. Үнэхээр уучлах чадахгүй нөхцөл тэр сэтгэл заваад байхад те итгэж чадахгүй байхад яг яавал зүгээр үү? Үнэхээр итгэж чадахгүй. Одоо тэр талаас. <laughs> Яг зүгээр яг нөгөө мэдээч хүн өөрийнхөө туулсан амьдралыг л илүү мэдээ. Түүний өмнөөс юм ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэр үнтэй адилхан. Би бол жишээ нь хүнтэй суухтаа за ямар ч байсан садлан гэж мэдээс байхгүй. Тэгээд энэ бол одоо яг нэг насны одоо хань хань гэдэг чинь чинь тэ шал өөр ойлголт шүү дээ тэ тэр утгаараа сонгож одоо нэг нэг одоо олж сонгож ингэж сууж байгаа. Тэгээд тэрнийхэн дараа бол нөгөө би нөгөө төрөний ярьдаг шиг зорилгоо тодорхойлно гэдэг шиг зорилго нь юу юм бэ гэхээр хамт амьдрах те энэ амьдралыг хамт туулах бүтээх зорилго багш та түүнээс ингээд янз бүрийн одоо давагдчихгүй хөтсөн зүйлээ шалтгаалаад янз бүр болоод илгэсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл ингээд 17 жил Жишээ нь бит хоёр ингээд баг хэрэлдэж үзээгүй. Ингээд муудалцж үзээ. Янз бүр мэдээж бохомдолтой юмнууд гарлгүй л яах вэ? Тэр үед ингээд би бол жишээ нь дугуй олчдаг. Тэгээд яг дотроо юу гэж боддог вэ гэхээр за хэрэлдээд яг юу болох юм те. А эсвэл одоо нэг нэгэ хартаад яг яах юм. А зорилго нь юу вэ? Бид хоёр хамт амьдрах, тэгээ хүүхдүүдээ өсгөх, том болгох, эн чинь гэр бүлээ гоё болгох те. Тэгэхээр тэр зорилгоо ингээд дотроо боддог болохоор ямар нэгэн болол ингээд шууд өөрөө дараад явчихдаг. Ер нь яг хөө тэр л миний одоо өнөөдөр хүртэл одоо явсан юм юм уу? Тэгээ их нар ч бас гоё бодох бясалгах орон зайг нь бас олгож штэ. Тэгэхгүй өө ши чи юм дуурайч яах гэдэг юм чи өөрөө шүгэж өнөөдөр ингэхгүй тий. Тэгээ яг нөгөө нэг олон жил байгаад тахаар нэг нэг мэддэг болцдог тий. Тэгэл за за энэ угаасаа дуурахгүй. Тэгээ ер нь бол ингээ яг би ингээ бодоход битэр бүр амар хэрэлдэж исэн үл ердөөсөө санаанд дарахгүй байна. Тэг яг ингээ хэрэл мэрэл болох гэхээр ингээ би дугаалчдаг сквалтай ингээл дугаалч. Гэтэ ер нь гайгүй юм байна. Гэтэ яг зөвхөн миний л туулсан амьдрал шүү дээ. Хүн болгон адилхан байх алж үү. Ер нь л орон зай болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ тэр ууч уучлах ихтгэл одоо яах вэ? Бүр ингээ цаанаасаа ингээл хардаад зүтэн нэр итгэж чадахгүй гэдэг тэ уучлах чадахгүй. Тэр нэг юм орон зай бас өөртөө гэсэн орон зай бас үлдээх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нэг бодох ганцаараа бас бодох бясалгах. Би бол бас ингээд нэг юм бас уул муул ийм алхалт малхалт хийдэг байхгүй. Тэгээд нэг байгаль маягаар дээр очиод гингүүч. Гал нэг гой хурч ирээл. <laughs> Ер нь бол ондоо ер нь тийм тий сэнэглэдэг ирчүүч бол тиймэрхүү юмнаас хүч аваад эмгтээчүүд гоо сайхны салаа арах. <laughs> Яг ихнэр уулаад гингүүш дөрөвчд мөнгө хэлтэй дэлгүүрээс За тааш ч одоо эмэгтэйчүүдэд алуулсан. <laughs> Шууд комментээр орж ирээсэн. Тэр комментэр юу вэ? Яг буруу ярьсан тийм. Үгүй аа. Би ууланд байна. Аа тэгэл. <laughs> Тийм. Надаас тийм хүзэлсэн амар тийм хүүсгүй. Тэгэл яг э, тийм эмэгтэйчүүд байдаг, эрэгтэй хүмүүс ч байдаг. Одоо эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн салонд ордог болсон. Тийм массажинд ордог болж, ажилд тайлдаг болсон. Янз бүр болохоор бас Тэгээд амар тасалцсан sorry. <laughs> Юу гэрэн гайх. Тэгээд эсвэл юу илчихлээ гэд аа тэр юун дээр <clears throat> надаас ингэж үтэн сая ингэж асуужсэн чинь тэгэл хажуунаас хүн чинь нөгөө хүний амьдралыг мэдгүй өөрийнхөө амьдрал гэж бодсон чинь өөрийнхөө амьдралыг сая энэ хооронд бодоо суужлаа. <laughs> Тэгээд бит хоёр ингэж үерхэж байгаад них айхтар удаагүй хөвгттэй болсон. Тэгээд тухайн үед болохоор уулзахтаа ингээд итгэжсэн нэг зүйл нь гэх юм бол ингээд ямар нэгэн байдлаар ягаад ч юм нэг тийм ер нь л хоёул амар ажиллахтэй. Тэгээ нэг тийм өнөөдөр юу хийсэн ч юм уу нэг тийм хүзэрс ирсэн ярдгуу дандаа нэг тийм сэдв гаргаж ирээл нэг үзэл бодол ярьдаг ч юм уу тий. Тийм болвол ийм болвол юу гэж боддгоо гэл одоо ингээд зургатаа гарч байгаа хүний хүртэл ингээд кино мөн үзэхэр хүртэл ингээд тэр талаас нь амар их тэгж ярилцдаг байсан. Тэр бас харилцааны ихэнх үе дээр нилээн ингэж нөгөө нэг би бинийгээ танихад амар тусалсан болов уу гэж боддог. Тэгээ ч юмсан болчоод би Тий. Тэгээ ажиллаа хийсэн ба шүү дээ. Тэгээд тэгэхэд яг игэлд ажилладаг байсан. Тэгээд дараа нь болохоор жирэмсэн болчиход би эхний 3 сар гаруй бол бүр амар шокнд ороод, эм ороод Тэгээл бүр ер нь нилээн хэцүү байсан юм. Тэгээд манай хүн ч гэсэн ингээл намайг амар ойлгоол нөгөө юун дээр фэйсбુક дээр явж идэх шиг гүзээлцгийн идмээр байна гэхээр те авчирч өгөөд идэхгүй болчлоо гэ хаяхад дуугаас одоо хүн эргэтэй ингээд пост явуулсан ш. Тэгээ яг тиймэрхүү л ер нь өөрийгөө ч ойлгохгүй тэгээ хамгийн нэг одоо жишээ зүйл нь би ингээд хүнтэй ажиллахаасаа илүүтэй хүний шүүмжлэхээс ч юм уу хүн дээр ингэж юунд үнэлт ихээс илүүтэй амар хөөртөгөө тийм ажилтдаг. Тэгэл түрүүнөө бичдэг байсан гэдгсэн штэ. Тэнгүүд ингээд ерөөсөө юм ороод байгаа зүйл нь болохоор би ингээд нэг юм хүн байлаа би ингээд хүүхдтэй олчлоо би ингээд энэ амьдралд би бэлэн үү би ингээд энийг чадах уу гэдээ ерөөсөө ингээд тэгээд сүл манай хүмүүдээс асууж сахаж идэг яага надад итгэсэн ингээд тэгээд ботсон чинь би яг чамд ингээ ерөөсөө эргэлзээгүй байсан юм байна. Өөртөө амар эргэлзээд байсан юм байна гэд. Яна би чадах болов гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл би ч бүр амар юм бол шкам дотор орж бүр сууж муугаал тэгэл бүр ингээл бүр 9 шидэ аш гаргаал бүр ингээл шүн болохоор ингээл толин тарж болвол ингээл бүр ингээл сонь сонь бодоол тий нэг тийм ер нь хагас галзуу байсан байхгүй. Тэгэл тэгсээр гал сайхан хүүтэй болсон. Тэгээ тэрнээс хойшлохоор нэг тийм даваад авсан. Яг өөрийгөө ингээд нөгөө чадан чадахгүй дээр ингээ хүн нэг тулчаад эргэлзээд штэ тий. Тэнгүүт нэ өөртөө итгээд Тэгээд нөгөө талаар болохоор ингээд бас хүнтэй ажиллахаас илүү өөртөө ажиллах нь илүү амар байдаг болохоор илүү бас нэг тийм өөртөө ажиллаж ингэж бас нэг тийм хамтар тэр чинь хамтын ажиллагаа шүү дээ гэр бүл олон гэж. Тэр дээрээ бас айгүй хөгжих хэрэгтэй юм байна гэж тэгэл айгүй л тэгэж их тэгэж юм бодож өөрийгөө тэгэж шүү дээ бодтгол тийм хүн байсан санагдлаа сая. Тэгээ тэр нь нөгөө талаар болохоор өөрийгөө хүн ингээд таниад хүлэн зөвшөөрч юм чинь нөгөө тал нөгөө хүнийгээ бас хүлэн зөвшөөрөх Тэгээ ер нь бол бас аюу олон талаараа бит өөр бас өөр өөр юмнууд гаргадаг одоо ингээ гэртээ хүртэл ингээ хувцсны шүүгээ яг ингээ нам хуваацсан. Тэгэл ингээл галтгаа хүртэл дээр анх нөөж орж хата. За энэ хэсэг нь ингээд манай нөхөр амир кофе уудаг тий. За энэ хэсэг ингэж тогтчулна гэл тэнгуут ингээд тэр юм би. За энэ чинийх гэл орхиол бүх юм юм тустай ингээ өөрөө өөрийн амир болгодог. Тэгээ ингээд өөрөө өөрийн орон цагаан амир хамгаалдаг тийм хүмүүсээс ахгүй. Тэнгуут нөгөө нэг яг нэг тодорхой хэсгээрээ бас гэр бүл болж нийлж байгаа болохоос биш яг бүх зүйлээрээ бас хүн чинь нийлэг болохоор яг нэг тийм өөрийгөө алтгүй нэг тийм зүйлээ хамгаалж үлдэх нь бас урт хугацаанд хувьхан өөрөө сэтгэл зүйн хувьд эрүүл байхад аюул чухал зүйл юм байна гэж бас бодсон. Тэгээ сүүлд бас ингээ хүүхдтэй болоод ирэхээр тэр чинь ингээ дахиад нэг шинэ статус нэмэгдэл яваад байгаа шүү. Тэгээ тэгэнгүүт бас нэг эргээд ээж хүн болоод ингээд ингээ байнгут эмгтэй хүмүүс маш их тохиолддог нөөрийг алдаад ингээд нэг мэтгэл ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл нь тийм байсан тэр нь бүр ингээд холцчдаг ч юм уу те тэгээ түрүүн бас ихтгэл гэдэг дээр ярьжсэн дээр нөө итгэдэг гэх тэр бас айгүй чухал зүйл гээд би бас ингээд анзаархад найзуудтайгаа уулзахад ч гэсэн ингээд эрэгтэй хүмүүс ёс тэр эмэгтэйчүүдэд нэг тийм ер нь нийгмийн нэг тийм нийтлэг юу ч гэдгийг сайн яаж байх хэвээр заавал хүүхдээ асарснаа нөгөө Монгол улсад хүүхдгүй юм шиг ажил хийж ажилгүй юм шиг хүүхдээ асрах болчоод байна гэдэг шиг тий. Яг нэг тийм орчин ингээ байгаад байдаг болохоор тэн дээр нөгөө яг ойрын хүмүүс, гэр бүлийн хүмүүс хүртэл хамгийн том тийм дарамтыг өгч байгаа тохиолдлууд жишээнүүд байдаг. Тэгээ тэн дээр нөгөө нэг харилцсан нөхөр бас тэнд аягүй сайн итгэх хэрэгтэй. Тэгээ миний бас нэг баярлдаг зүйл нь яг нэг тийм ажил дөрвөл дээр ч юм уу намайг ингэ чадна гэд хүн өөр бараг итгэх багч надад итгэсэн байдаг ч юм уу те тэндээс яг нэг урам авдаг гэ тэр бол бас яг амар том бодтой чухал хүчин зүйл мөн шүү. Тэрэн дээр ч та дэмжиж байна. За гэж боддог. Эмэгтэйчүүд яг тэр нэг жирэмсэн болоод нэг процесс яваад ингээд хөндлөлтөй байдаг гэдэг. Яг тэр хэсэг үедээ яг тийм мас болж хэрүүл үүсдэг юм шиг байна. Тэрний үг гэх нөгөө миний хүсэл мөрөөдөл одоо бодож исэн юм байхгүй болчлаа ч тэгэл тий. Тэгдв. Тийм ер нь бүх юм л тий. Тэр чинь дэ нөгөө байгалийн юм бол чинь нөгөө гормоны өөрчлөлт хүсээг байсан ч тийм урт олчихно. Тий. Одоо хүсэл мөрөдөл өөр юу ч исэн ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн зүйлд дургуур шүү дээ. Одоо чинь ингээд нөгөө дараалаад 2 3 жирэмслэл хүүхдтэй олцсон ингээд 6 7 жил явчихсан. Хоцлоогүй байжгаад хүүхдтэй олчихмал магадгүй бохирдлт хөх баг. Яг нөгөө хүлээж агаад хөвгөлт болох юм бол мэдээж бэлдэж чад төлөвлөж байгаа хөвгөлт бол мэдээж яг тэгээд ахгүй штэ нөөс төлзөн бэлэн байгаа учраас тий. Тэгээд яг эхнийхээ тэгж төлөвлөж чад дараагийнх нь гээд цувраад 2 3 гарч чад. Түр харин стресс штэ. Ингэн гэж бодоагүй хэсэг. Ингэж яриаггүй штэ. Тэр үед манай энэ ээжүүд их олон хөвгөлт хараад үзс. Тэ чи одоо ямар ч эмэрх тийм боломж олдохгүй. Тэгээд ер нь хөвгөлт олон байх тусмаа эмэрх боломж эмэрх биш бохимдах одоо амьдралдаа гомдлох нөхөртөө гоншигнох ч гэдэм үү те эхнэрт өөрөөтөө ингээд тэр мөр нь багасаад амар их завгүй хүмүүс бүр илүү их амжуулдаг юм шиг надаас нэгсэн. Тэгэхээр ана их ачаа өөрөх тусам хүн зохицуулах гэж хичээдэг учраас тэр нь уулнал их зүгээр юм шиг сүулт одоо тэгж бодогдоод байгаа. Одоо энэ хөнгөн бах тусмаа л янз бүрийн жижиг сажиг юмд гомдоо олон юм яриа шилчгнаал ингээд жоохон гоншгонол гэлэнгүүд нь хөөхт болчихж байгаа юм шиг. <laughs> Одоо тэгтээ ер нь монголчуудын залуучууд жоохон гэрэл тожуу болоод байна уу? Одоо хүүхэд өчигсөр нэг мэйл ирсэн ахгүй надад. Тэгээд тэс чинь нэг тийм шинэ стартап юм болцооны аппликейшн гинэ. Тэгээ ингээ яага хийх болсон болсон ингээ эхлэл хэсэгтэй юм юутай мэдээлэлтэй. Тэгээ тэн дээр ингээ Улаанбаатар хотод нэг 225 мянга орчим юм 17-аас 29 насны хүмүүс байна гинэ. Тэгээд өнөө худлааг нь мэдэхгүй байна. Гэтэ би бол айгу гайхсан. Тэгээ харснаа тэр хүмүүсийн 97.9% нь сингл гэдэг юм уу бүр гайхаад. Өөх тийм үү? 17-аас 29. Тэр синглэр чинь юм шиг гарсан юм байл тий. Харин мэдхгүй тий. Тэр явцтай баг. Соёохон гэсэн нэг тийм хідэн залгууд байсан. Дээрээс нь дахиад Одоо нэг гэр бүл салцсан хүмүүс чинь сингл гэж байна шүү дээ. Тийм шүү дээ тий. Тэгээд ингээд сингл хүмүүс ер нь бас болцсон байна. Яг нөгөө нийгэм өөрөө ингээд амирх завгүй болоод ачаалтаа болоод ирэхэр хүмүүс тэргээрээ дагаад ингээд гэрэлт ч юм юм хойшлдаг тий. Одоо Япон бол жишээ нь бараг 40 хүржээч хүнтэй сууж муудаг тий. Тэгээ хүүхэд бол нэг тийм чухал биш гэж боддог. А гэхдээ Монголд бол зүгээр би бол эсэргээрээ тэгж бол дохонд болохгүй байх гэж боддог. Яг тэр нэгдүгээр хүн ам цөөтэй байна. Тэгээд чинь хөнөө үлдэрлэх ёстой шүү дээ. А гэхдээ тий хүүхэд гарах хэрэгтэй. Чадлаараа л хүүхэд гарах хэрэгтэй. А гэхдээ мэдээж нөгөө олон асуудлууд байгаа. Тэгээ хүүхэд гарсны дараа нөгөө хүүхэд нь цэцэрлэгт орох гэж дахиад очирлоод суглаанд ороод байвал бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд л яг энэ нийгмийг яаж шатаахан сайхан болох уу гэдэг энэ дээр хүн болгоно л хичээж ажиллангаа хөвгтэй хийгээл стрессгүй те зав алдахгүй гамигийн шилдэг шиг одоо ингээд сургууль нь яг ижил тэгштэй тэр сайн сургууль энэ муу сургууль биш ижил тэгш тэгээд тэр нөт цэцэрлэгийн гэрээ хаяанд нь байдаг бол хүн болгонд тэр нь тэр шаахгүй байхгүй те хүүхэд одоо өнгөө 10 жилийн боловсрол олох сургууль нь ижил тэгш байв хөвгтөл. Энд дэр ч одоо яг ихтгэл байгаа юм. Жишээ ингээд хүн э, улс орон өөрөө ингээд доктортой хүүхдийн гаргаад ирэхэд нь бас ингээд бүх юм ингээд хангацсан те аюулгүй байдлаас хадаа. Тхиим бол хүн ядаж итгэж төрүүлэн шүү дээ тийм сэтгэлүүлэх гэдэг шүү дээ тэгэхгүй юунд итгэж одоо жишээ нь яах юм гэдэг ч юм уу бас тийм хүмүүс байдаг шүү дээ амьдралаа үржүүлж чадахгүй шүү дээ өөр хөвгтөө нэмж төрүүлж чадахгүй ингээ айгаад байна Би сая ер нь одоо ингээд нэвтрүүлэг маань одоо подкаст маань <laughs> дуусах төгч юм. Цагинд өгч юм. Одоо ойлгож байна уу? <laughs> Тэгэхээр юу вэ гэхлээр сая би ингэж ойлголоо. Хүнд итгэхээс гадна өөртөө бас итгэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгэхгүй ингээл би энэ хүнд итгэх гэл нөгөө л хүнээ хараад тахгүй өөрөө өөртөө итгэх тэр хүнд итгэх энэ хоёр хоёулаа байж яг итгэл нь цагц бий болох гэдэг юм болов уу гэж бодлоо. Бас дээрэс нь уучлах тэр хүн надаас уучлах байх хэвээр гэж харахаас илүү өөрөө уужилж сурах бас хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинь ганцхан нэг хүний биш ингээ хоёр талын аль алинийхэн л асуудал. Стано гендэж би гоондоч би гэдэг шиг ууршлал ихтгэл гэдэг энэ сэдвээр би ингэж бодлоо зөв. Яг наадсан дээр чинь нэг юм байдаг шүү дээ. Хүмүүс ингээд маш ихээр янз бүрээр маргалддаг шүү дээ. Тэгээд одоо чинь ингээд за бүжэ хитэр ингээд хос гэж бодъё те. Тэгмэд би ингээд бүжэ ингээд хардаал шүү дээ те. Хардаал ингээд хөдөлгөөнийг хориол хинтээ уулз чинь хин бич чинь яаж ий чинь ингээд Тэгэнгүүт бүжээ чи яагаад өөртөө итгэхгүй байгаа юм бэ? Тэгээ би чамаас эзэж олдохгүй шүү дээ. Чи яагаад өөртөө итгэхгүй байгаа юм гэдэг тийм бас хүмүүс юм ярьдаг те. Тэгэхээр тэр бас нэг юм бүжээг ярьдаг. Хүн өөртөө итгэжээж энэ хүн би өөртөө итгэлтэй байх юм бол энэ хүн миний яж онос олдохгүй те. Буруу юм хийхгүй гэдэг ч юм ингээд. Тэгэхээр бас өөртөө итгэх нь бас нэг чухал зүйл. Тэрийг гэсэн бас сайн хэлэх хэрэгтэй байхгүй те эхнэр ингээл хардаад гэсэн юм. Юу ч итгэхгүй юм. Гэхдээ хүчний норог хамгийн хөөрхөн эмэгтэй гэж хүснээ ч намайг хардаад байгаа. Гэдэг <laughs> юм нас илүү л те. Тэр чи эсэргээрээ те. Чи бити хардаа гэжсэн өрөнд те. Чи одоо чамаас өөр юм гайхалтай одоо гүнж байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд хүн яг одоо чи би ингээд өөр дээрээ бодонгууд яг одоо чи пүүж надад чи ягаад өөртөө итгэхгүй байгаа юм бэ те чи чи байгаа болохоор би чиний хажууд байгаа шүү дээ гэд хэлчих юм бол шинэ нэр хүн бол аа за за окей гэж бас итгэл орж тийм итгэл орж ирэх байхгүй. Гэтэ ярих бол бас үнэхээр амар. Үнэхээр амар шүү. Тэгээд нөгөө хүнийг уучлахад нөгөө хугацаа бас мэдээж хэрэгтэй байх тийм. Тэрнээс шууд ингээл одоо энэ подкастыг сонсонготой шууд за за би шууд яг одоо уучлаа гэж ингээл амархан уучлахдаггүй байх. Тэгээд нөгөө идэрлийн хугацаа өвчин болгонд байдаг шиг сэтгэл зүйн шарханд нас тодорхой хэмжээний хугацаа хэрэгтэй байх. Тэгэхээр өөрийгөө бас амар хүчлээл заваагаал энэ хүмүүс тэгсэн байна. Би тэгстэй ч гэдэм үү. Ингээ бас бусадтай шууд жишээд тий. Өөрийгөө хэцүү байдалд битгий бас оруулаарэ. Манай үзэгчид дундаас а дээрээс нь тэр нэг ийм бодож тийш бас нэг тийм уучлал муучлал тэр одоо ингээд нот их бүр томор нь харах хэрэгтэй байна л да. Ер нь юмыг бид нар чи одоо тий одоо асар одоо богино хугацаанд энэ хүндрэлийг олоод ингээл алга болж байгаа тий иймхэн одоо энэ хугацаанд одоо жоох бурхлыг талруу гоож шүү дээ. Энэ жижигхэн хугацаанд энэ одоо хань ижлэг аваад оголж яалтаа билээ. Энэ үнийгээ ингэж яалтаа бил. Би энэ дээр ингээд их шалчганаатайх ямар ч хэрэг вэ? Ер нь бол тэгж бас томоор нь бас бид нар одоо ингээд гоё тань мэдгүй шинжлэх ухааны тийм нэвтрүүлэг гардаг шүү дээ тийм галактик гэдэг гэл тийм бид нар бол ингээд хумхын тоос шиг байгаа шүү дээ тэгэл ийм жижигхэн амьдрал ингээд нэг ийм хэсэг хорн амьдрал ингээд үгүй болж байгаа тэр хооронд тэгэл нэг хүнийг зоон барин тэгэл тийм уучлмаргүй байна чи өөрөө уучлахгүй тэгэл янз бүрийн болж исэн бол тийм шаардлагагүй юмсан гэдэг байхгүй өөрөө уучлаа л тэгээд айгүй тийм хүлцэн амар амгалан те байх хэрэгтэй байхгүй юу уул те уул бяцлаа юм да тэгээ нөө хамт завтай байх тусмаа л нөгөө бие бинийгээ авахах Тэгээл би юмдээ гомдох нэг юм харилцааны төвөгтэй асуудлууд их гарах магадaltaй гэж угаасаа бас юм дээр сэтгэл зүйч хэлдэг байл шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ тал дээр бас бодолцоод аль аль нь тий аль аль нь хийх дуртай зүйлс мөрөөдөлтөө, ажилдаа, амьдралдаа өр хөвгттэй цаг заваа зориулаад аль аль нь хичихгүй бол хин нэг нь орхигч юм бол нөгөө хүн магадгүй амархан гомдох тий итгэж чадахгүй байх энэ төр гээд энэ асуудлууд бас үүсэх магадaltaй байна гэж ойлгоё. За тэгээ ерөөхдөө бол бидний яриа ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд ингээд та бүхэн минь одоо сүүлийнхаа үгийг <laughs> тоглосон гэдэг. Тийм. Одоо ер нь энэ подкастыг сонсож байгаа гэр бүлүүд одоо хосуудтай зориулаад товчхон час эзэнсэл хавгийг хэлээч ээ. За ямар ч тач одоо битгий нураа гэдэг энийг санаачлаад хэрэгжүүлж байгаа одоо яг энэ эрхэм хүмүүстэй бас маш их одоо талархаж байна. Ер нь бол бас ингээд залуучууд ингээд янз бүрийн асуудал ингээд толгомддог. Тэгээд хаанаас бас нэг юм зөв мессежтэй зөв одоо эрэг мэдээллийг авчихсан гэж боддог. Яг энэ зүйлийг бас ингээд та бүгд мөн хийгээ явж байгаа. Түл их баярлж байгаа олон залуучтай хүмүүс. Магадгүй энэ бас нэг зал нэг гэр бүлдтгсэн нэг одоо хүндгсэн бас их эрэг мэдээллийг амьдралын зөрчилж байгаа гэж би бас өгдөө бодож байна. Одоо нөө тэгэхээр аль түрүүнд даймаг хэлдгээр бүгдэнд нь хүрч чадахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээ хүмүүст бас нөлөөлж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд а ер нь бол аливаа ийм сайн зүйлийг бол одоо ийм хэсэг бүлэг бүхт бас гадна юм том олуулаа тий олон хүч олонгууд л гэдэг шиг маш олон хүний хүчээр одоо сайн сайхан зүйл бол одоо түгээгддэг. Тэгээд залуучууд маань энэ одоо бас аянд нэгдээд энэ аян одоо яг хөт ингээл дуустаач гэсэн тий цааш гэсэн өөрийн одоо мэд сурсан юм а гэсэн босод одоо асуудаа ч юм уу дүүнэртаа ч юм уу ирээдүй болсон залуу хосууд гэсэн бас мэдлэг мэдээлэлээ дандаа түгэж байгаа. Тэд нар дандаа л тийм одоо иймэрхүү зүйлээс дотдог болов гэж би боддог тий. Тий, одоо 10 жилд ч тэр яг энэ чиглэлээр хичээл орж байгаа юм байхгүй. Ээж аавд ч гэсэн харьцангуй цаг гаргаж хүүхдтэйгээ ингэж ярилцаж чадахгүй юм үед бол айгүй тийм ус шиг тийм сэдв нийгэмд яг өнөөдөр тий энэ дээр ингээд жижигэн жалтгай <laughs> ингээд үзэл бодлоо ярилцсан сууж байгаадаас баярлаад ажиллаа. Тэгээ Монгол улсад ч ерөнхийдөө л нэг сая 300-аад орчим дор хаяж тийм сэтгэл зүйчийн хэрэгцээтэй тийм хүмүүс байд юм байна л да. Тэгэнгүүт нэг 2 2000-аад 1400-аас 2000-аар хэлбэлцдэг гэдэг жоох ажилтдаг ажилгүйгээр тэгээс тийм сэтгэл судлаач сэтгэлзүйчд байдаг. Гэхдээ угаасаа хөх ямар ч хүртээмжгүй. Тэгээд нөгөө гадаадын улс оронд чинь нөгөө сэтгэлзүйчдээр очихоор ямар нэгэн байдлаар нэг асуудал нөгөө сэтгэл мэдрэлтэй ч юм уу байж иж очдаг гэдэг нэг хэсэг байсан бол одоо бол харьцангуйс манай монголчууд сэтгэл санаа гэдэг зүйл чинь бас ингээд яг эргэжтэй юм байна гэдгийг амар ойлгоод эм чи ингээд бас янз бүр бол ตก энийг ингээд ойлгож болохгүй бол эмчилдэг юм байна гэдгийг бас ингээд нэлээ ингээд ойлгодог болсон болохоор даанч нөгөө очоо ярилцдаг гэхэр хүмүүс байхгүй тий. Тэгээ ингээд найзууд ч хобби биендээ сэтгэл зөөч сэтгэл э, сэтгэлийн дэмждэг хүмүүс байж бол ตก шиг гэр бүл бас хамгийн том тийм зүйл байдаг болохоор аягүй сайн ярилцж яах нь аягүй чухал юм байна. Ярилцж байгаарэ гэж хэлмээр байна. Яг л нөгөө э, хэлэхгүй бол мэдгүй гэдэг шиг үнэн тий яг яатсан мэдгэдэггүй ингээд ямар далаалаа <laughs> юм яатсан мэдгэдэггүй байгаа тухай ингээд нөгөө мэдхгүй шүү дээ тэр мэдхгүй бол гээд би ч гэсэн яг ингээд мэдж байгаа гэж бодож явж исэн өдрүүд бас надад байдаг гэсэн <laughs> чи дараа нь яг яатсан юм болоо үнэхээр мэдхгүй байсан ч юм уу те ингээд тэнгууд яг өөрөө тэрийг ойлгодог ч юм уу те хүн чинь бас яг хэцүү зүйл тулгараад ирэхээр яг өөрийгөө ч гэсэн танихгүй мэдхгүй ямар реакшн гаргахаа те ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээ бас мэдхгүй яг тэгэхэр нөгөө нэг тэр болгон дээр хүн бас өөрөө суралцаа явж болохоор ямар нэгэн байдлаар ирээдүйд нөгөө өсөж дэвжиж илүү сайнруул дандаа тэмүүлж авах тийм нэг эрэг сэтгэл зүй байхад тэгээд болох юм бол хич бодож ин да. За тэгээд э, энэ битгий нураа амцны хөдөлгөөнд оролцсон одоо бүх зочидтай өмнөх подкастуудад орсон э, за зохион байгуулж байгаа залуучуудтай тэгээ мөн одоо энэ э, бидний хийж байгаа бүх үйл ажиллагааг үзэж сонирхож цааш нь түгээж те ингэж байгаа бүх хүмүүст бас талархснаа энэ төшрөнд хэлмээр байна. Тэгэд энэ бол нөгөө дуусшгүй яриа гэдэг чинь дуусшгүй сэдв. Аа э, тэгтээ э, залуучууд бол э, ер нь бол би бол юу гэж боддог вэхээр яг юм итгэвтэй байгаа цаг насан дээрээ ер нь бол өөрсдөө завгүй байлах хэрэгтэй. А завгүй байна гэдэг нь бол одоо хүн болгоны ойлголт өөрчлөлтөө тийм. Зүгээр яг би өөрийнхөө ингээд талаас хэлэхээр аль болох энэ нийгэмд би ганцаараа амьдраагүй. Тэгэхээр яаж бусдтайгаа нийлж илүү олон хүнд одоо өөрсдийн итгэл үнэмшлийн дагуу эрэг гэж бодож байгаа зүйлийг түгээх вэ гэж одоо тэр тал дээр ингэж маш олон одоо зүйлүүдийг хийх гэж ингэж оролдож хичээж явдаг. Тэгээд энэ маань ч гэсэн бас ингээд одоо ганцхан надад шалтгаалж олон хүнээс ингээд шалтгаалж одоо хүмүүст мессеж болж тий ингээд юмнууд очдөг байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол ямар нэг одоо баатар хэрэггүй те одоо юу гэдэг энэ хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо баатар болно одоо юу гэдэг те алтан гадас авах хэрэгтэй гэдэг юм. Тэрнээсээ илүү ер нь бол ингээд бидний хийж байгаа альва юм олон хүнд хүрч тэр хүмүүс жоохон ч ихсэн сэтэл аваад тэгээд амьдрал дээр зөв алхам хийж чадчихэвэл тэгэл энэ бол одоо бидний зорилго. Одоо жишээ нь зүгээр GC Монгол байгууллага дээр бид нэр Save Angels гэдэг төсөл хийдэг байхгүй. Тэр нь 2015 оноос хийсэн. Тэр нь ямар учиртай гэхээр Монгол улсад нэраа эндэгдэл маш их байсан. Тэгээд тэрийг GC-ийн залуучууд хараад яг ямар шалтгаан байгаа юм бэ гэж харж хагаад за энэ бол яг нөгөө тутуу төрсөнтэй нэраа эндэгдэл тэр нөгөө инкубатор байх хэрэгтэй юм байна. Тэр нөгөө мис заслынхын тоног төхөөрөмж тэр орчин өөрөө мис заслын шаардлага хангасан байх хэрэгтэй юм гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрүүн дээр ингээд жишээ нь 15 оноос жил болгон бид нэр ихний ялхаас 1-р төр 2-р төр өргөө амарч явах тий одоо орон нутгуудаар чинь төслүүд ингээд жил болгон явж байна. Өнөөдөр хүртэл 7 жилийн хугацаанд жишээ нь 2000 гаруй хүүхдээ амиг аварсан байхгүй бидний одоо тэр хэд төсөл хэрэгжсэн. Гэтэл тэрийг бид нар ингээд нэг одоо юу гэдэг ингээд яриа л те бидний гисэн шүү гэж хүн болгон зарлаа л гавьяг нь хөдлөх гээд тах чухал ш. Харин тэр 2000 гаруй хүүхдийн ард байгаа гэр бүл энэ хувьд бол тэр хүүхэд бол хамгийн үнд цэнтэй зүйл байхгүй л. Тэгэхээр одоо энэ манай битгий нураа гэдэг үндэсний хөдөлгөөн бол бид нар яагаад ингээд цаг заваа гаргаад те ингээд хүмүүст мессеж өгөөл янз бүрээр ингээд үзээд байгаа вэ гэхээр үзэж байгаа хүн болгон жоохон ч ихсэн юмыг мэдээд ойлгоод авчих юм бол ядаж зөв үнтэйгээ одоо нийлэхтэй нийлэхтэй яаж тэр үнтэйгээ хамтдаа зорилгоо бий болох уу яаж нэг нэгийг ойлгох уу яаж хамт хамт амьдрах уу гэдэг тийм сэтлүүдийг ингээд авчих юм бол одоо Монголын ирээдүй тий сайхан болох тодорхой хэмжээг нөлөөлөх болов гэж ингэж бодож чинь тэгээд бүгдэн маш их баярлаа. За баярлаа. За ингээ халгаад ирчих гэсэн чинь микрофон тоо. За тэгээ өнөөдрийн манд дугаар энэ хүрээд өндөрлжээ. Тэгээд баяж таа. За баяж таа. За. Thank you. Дэлхийн нураа подкаст.